В Брюгге. Мы в Брюгге. Сейчас я вам что-нибудь расскажу интересного. Ого, это, жертвы войны. Такой аутентичный. Очень красивые фрески на стенах. Мне прям очень нравится. Чистенько. Итак, я нахожусь в Бельгии. Если точно, это королевство Бельгии, в котором живет 11 миллионов человек. Бельгия отделилась от Нидерландов в 1830 году в ходе Бельгийской революции. С 40 по 44 год прошлого века бельгийское правительство тусило в Англии. Достопримечательность. Черт, мне уже очень нравится этот город. Что какое-то поселение было здесь примерно э, в 270 году до нашей эры, а вот в 650 году нашей эры Здесь даже побывали иранские христианские миссионеры. О, как, какой домик шикарный. Счастливые туристы на стрел катаются по каналу, но туристов, в принципе, дофига. Как здесь красиво. Все такие домишки старые. 不打了。Ну вот домик 1621 года. Возможно, одно из этих зданий старейшее в городе. А возможно, оно там. Что-то я не понял. Ну, как говорится, на шпиль собора мы посмотрели. Поистине культурный город. Оказывается, современные брюги достаточно крупный экономический центр. Во-первых, это центр небольшого региона. А, Во-вторых, э, здесь достаточно много всяких производств. Например, хлопчатобумажное, шерстяное, льняное, винокурни, пивоварни. Здесь делают кружева. А еще здесь строят и ремонтируют небольшие суда. А, я хочу к, к этому зданию сходить. Жух, и мы в средневековье шикарно. История – это как «Игра престолов», только по-настоящему. Рождественский рынок в центре Брюгге. Весь город пронизан сетью каналов. На домик, посмотрите, на домик. У них есть свой собственный выход для лодки. Можно вот просто взять, сесть на лодку и уехать, не знаю, на работу. Шикарно. Судя по всему, они здесь вместо трамваев. Вы понимаете, это вообще машина с автопилотом, то есть лошадь сама идет. Очень интересная идея такая. Посмотрите, что мы нашли. Это же рождественская ярмарка. Самая рыночная площадь, которая находится в центре города. Ее размер примерно гектар. То есть 100 на 100 метров, если кто не знал. В общем, я купил глинтвейн и гамбургер, и это просто офигенно. Глинтвейна и ходить по красивому городу. Просто шикарное здание. Не знаю, видно ли что-нибудь, но в общем я в восторге. пятинефный с двумя закрытыми нефами. Вот что интересно. Фактически трех асимметричный нефный какой-то. Вообще жесть. Кафедральный собор Син-Сальватор выглядит достаточно стареньким, э, примерно 850 года. Особой достопримечательностью здания является 8 настенных ковров гобеленов. Они, так сказать, задают стиль всему собору. Скульптура тоже является дико важной здесь. Вот такой была поездка в город Брюгге. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Больше видео о путешествиях.